untuk dapat memaknai bulan suci Ramadan dengan sukacita umat muslim seyogianya untuk selalu melakukan banyak hal kebaikan beberapa amalan yang dapat dilakukan yakni bertasbih membaca Al-Quran menjalankan sholat berjamaah serta memperbanyak amal soleh lainnya Tak lupa isi pula setiap malam di bulan suci Ramadan dengan banyak bersikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan solat sunnah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa solat malam di bulan suci Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis